ассалаумағалейкум тәлім тв арнасының тұрақты көрермендері тікелей эфирде маңызды мәселе бағдарламасы бүгін тағы да бір маңызды мәселені көтермекшіміз бүгінгі тақырыбымыз құжаттарымыз жоғалса не істейміз деп аталады шынында да құжатты жоғалту бәріміздің басымызда болуы мүмкін жағдай ол кезде не істерімізді анық білу үшін бүгінгі бағдарламаны ұйымдастырып отырмыз ал мен бүгінгі эфирдің қонақтарымен өздеріңізді таныстырып өтейін бүгінгі эфиріміздің қонағы алматы қаласы алатау ауданы халыққа қызмет көрсету орталығының маманы гүлнұр әуесханқызы сондай ақ алматы қаласы алатау ауданы халыққа қызмет көрсету орталығының маманы раушан асылбекова кеш жарық кеш жарық қош келдіңіздер рахмет қош көрдік көңіл күйлеріңіз қалай жақсы ма жақсы жақсыздар ма енді шынында да <clears throat> бүгін тақырып өте жақсы келді ғой деп ойлаймын өзіме өйткені менің басымда да құжат жоғалту деген бірнеше рет болған өзім де талай ә, бардым бұл жерде енді бірақ біз мүмкіндігінше барлық құжаттарды қамтуға тырысайық иә жалпы құжатты жоғалту деген жағдаймен сіздер жиі ұшырасасыздар ма ондай көп болатын шығар негізі бірінші кезекте құжатты жоғалтқан адам не істеу керек содан бастасақ сізге қандай құжат болса да бізге мысалы біз халыққа қызмет көрсету орталығы болғаннан кейін бізге қайталама құжаттарға өте адамдар жиі келеді оның ішінде жаңа балам туу туралы куәлігін жоғалтып алдым болмаса жеке куәлігімді жеке паспортымды жоғалтып алдым үйдің құжаттарын жоғалтып алдым әртүрлі ә, салада жаңағы мемлекеттік қызметтер көрсетеміз ғой сол саланың бәрін ә, қағаз түрінде болғаннан кейін көп адам қазір ә, келіп жатады Э, оны цифровой түрде бар документтерін, мысалы құжаттардың бәрін соның бәрін бізден қайталама алуға болады жоғалған құжаттардың бәрі қайталама алынып қайтадан ыыы э, восстановить дейді ғой солай болады келтіру, қалыпқа келтіруге болады иә енді олардың барлығын қалыпқа келтіру енді әлбетте қазір енді электрондық құжат бар басқа бар былайша айтқанда жеңіл деп ойлаймыз ғой бірақ иә. дегенмен ә, барлығы бірдей оңай қалыпқа келе ма әлде бір ә, әуре болатын құжаттар бар ма соның бәрін қазір жеке жеке тоқталсақ әуре болатын құжаттар жоқ бізде қазір бәріңіз білесіздер қазақстан қазір цифрлы мхм цифрлық жүйеде бәрі бар бүткіл құжаттардың бәрі егов мобайл деген не базамыз бар мысалы мобильдік сол жақта да бүткіл документі цифровой бар мысалы келіп жататын болса ә, бізде 10 жылдың көлемінде бүткіл мемлекеттік орган өздерінің архивтік бүткіл документтерді енгізіп қойған бұрынғыдай қиындық жоқ мысалы туу туралы куәлігіңізді жоғалттыңыз иә сіздің әкеңіз дейік мысалы елуінші жылы туылды ол қай жақта туылды семей қаласында болса оны біз семейден ә, тікелей семейге жібермейміз қай ауданға келіп тұр мысалы біздің ауданға келді ғой алматы қаласының алатау ауданына біз бес күннің ішінде оны орындап құжатын қолына береміз тиісті мемлекеттік бажын төлейді сол кезде бұл жақтың ең оңайы қазір мына цифрлық жүйе біздің ахаж бөліміне түсті ахаж бөлімі оны алды да бес күнде жауап берді өйткені ахаж бөлімінің ә, цифрлық базадан ала салады бәрі енгізілген қазір өте оңай қорқудың қажеті жоқ документ жоғалттым деп әуре болудың да қажеті жоқ жақын халыққа қызмет көрсету орталығына барса болды тағы бір мысал келтірсем енді айт, гүлнұр айтып кеткендей барлық құжаттарды оңай жаңағы тіп қайталамасын жасау соның ішінде менің тоқталғым келіп отқаны жылжымайтын мүлікті құқығын белгілейтін құжаттар ең басты мына қарапайым халық болса да жалпы жаңағы сана сезімі бар білімі жоғары адамдар болса да өте сондай бір жоғалса үйдің мүліктің құжаты қатты бір уайымға салынады да соны да бір айт енді ол шын иә иә э, иә жеке куәлігін жоғалтса туу туралы куәлігін жоғалтса үйтіп алаңдамайды анау біреу үйдің құжатын жоғалтсам үйден айырылып қалады иә үйінен иә. айырылып <laughs> қалады біреу барып жаңағы кредит алып қояды деген бір уайым бар да соны айтқым келгені осы жылжымайтын мүлік құқықтарын мемлекеттік тіркеу заңына сәйкес яғни 2007 жылғы 26 шілдеде 310-ші нөмір бойынша заң бар біздің қазақстан Республикасын. соның 36 бабына сәйкес жылжымайтын мүліктің құқықтарын белгілейтін құжат жоғалған жағдайда сол тіркеу органының архивінан ол шығады сол архивтан тел нұсқасын беру арқылы рәсімделеді ол қалай ол жанағы өзінің тұрақ тұрып жатқан мекен жайы бойынша халыққа қызмет көрсету орталығына барып өтініш тапсырады алты жүз бір теңге мемлекеттік э, баж салығын төлейді э, үш жұмыс күнінде біздің э, жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығының құжат беру бөлімінен алады ол бір жаңағы қалай алатын екінші бір бір тәсілі бір тәсілі екінші бір тәсілі қазір гүлнұр айтып кеткендей барлығы цифрлық жүйеге енгендіктен нотариус дегендерді барлығы біледі hmm. сол нотариустарда 2013 жылдан бастап нотариалдық ә, бірегей ақпараттық жүйе арқылы мемлекеттік органға тіркеуге жіберу яғни hmm. базасы деп атайды сол база арқылы ә, жаңағы сатып алу шартын ә, мұрагерлікке алған шартын сыйға берген шарт құжаттарды ә, нотариус өзі жібереді ондай құжаттарды жоғалтып алған жағдайда ол мемлекеттік органда жаңағы ә, э, архивінде копиясы көшірмесі ғана шығатта. сол себептен ондай құжаттар нотариустың өзіне барып тел нұсқасы алынады фирмалық бланкта тел нұсқасы алынады алынған тел нұсқаны келіп халыққа қызмет көрсету орталығына жаңағы 1202 теңге төлеп тіркеуге жіберіледі яғни ешқандай қазіргі таңда да айтарым ешқандай қиындығы жоқ яғни жеке мүлік ә, белгілейтін құжаты жоғалса да жаңағы гос, актісі дейміз ғой жердің және техни, техникалық паспорты жоғалса да барлығы халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы тапсырылады бажы төленеді алынады ешқандай қиындық жоқ уайымдаудың қажеті жоқ бәрекелді осы жерде енді бір заңды сұрақ туындайды енді бүкіл дүние э, электронды форматқа ауысып жатқан кезде ақыры оның электронды нұсқасы болса ол енді әртүрлі адамның табиғаты болады шынымен жаңағы жоғалтуға бейім адамдар болуы мүмкін ә, қағаз құжатты ұстамай ақ қойса бола ма мысалы құжат болады одан яғни мүлдем бас тартуға немесе бір тек қана осы тіркеп қойса әлде ол бәрібір белгілі бір деңгейде болу керек па болады болғанда бұл жағдайда айтқым келіп отқаны именно мүлікті белгілейтін құжат ол бар қағаз жүзінде бар ол бар оның тіркеу ғана электрондық цифрлық қолтаңба арқылы ә, тіркелген мемлекеттік тіркеуден өткен бірақ ол құжат бар Үм. оны сіз алып тастай алмаймыз ол бар ол әлі иә. бар иә ол талап бар. даже жердің актісі да электронды түрде беріледі бірақ ол беріледі ол электрондық кабинетінен алынады өзінің э, электрондық қолтаңбасы арқылы жіберіледі бірақ ол бар тағы да қолға беріледі қолға беріледі техникалық паспорт электронды түрде бірақ ол бар тағы да әлі талап бар себебі ол мүлікті жердің мүлігі болса да үйдің мүлікті құжаттарын болса да жаңағы банкке кепілдікке қояды жаңағы бір физлицо дейміз ғой сол адамдарға кепілге қояды жеке тұлғаға сонда ол құжат беріледі ол құжат қолдарында болады оны сұрайды сол үшін ол қолданыста әлі бар цифрлық жүйеге енгенмен бұл алдағы уақытта бірақ алынуы мүмкін ба өйткені мысалы бізде қазіргі жол ережесіне байланысты кейде сол осы ә, адамның көлік айдауды куәлендіретін құжатын иә ә, ал көрсетпесе болады электронды нұсқасы болса иә. болды деген бір заңдар шығып иә. жатыр ғой қазір сол сияқты бұл үйге қатысты құжаттардың да болашақта болмай бар болашақта сондай жүйеге көшетіні болады ол бір жеке кабинетінен барлық құжат қазір де шығып тұрады бірақ шығып тұрғанда туу туралы куәлік сияқты неке куәлік шықты сияқты сүйретіп бүйтіп шықпайды көрдіңіз ба оған әлі жеткен жоқпыз біз тіркеліп бәрі қағаз жүзінде тұрады яғни оған бір иә. ыңғайлы бір жүйесі өзінің бір көрнекілігі реттеліп барып реттеліп бірақ оған келе жатырмыз да біз қазір hmm. емобайл приложениесын ашсаңыздар да жанұя дегенде де ол жеке куәлігіңіз шығып тұрады балаңыздың куәлігі шығып тұрады барлығы шығып тұрады ғой жеке кабинетте де мәлімдемелер тұрады ал мына мүліктік құжаттың анықтамалары бәрі шығады да бірақ құжат қолында болады көрдіңіз ба құжаттың өзі шықпайды иә бәрекелді бізге хабарласып тұрған көрерменіміз бар екен ендеше сол көрерменіміздің сауалына құлақ түрейік алло сәлеметсіз саламатсыз ба саламатсыз мен алматы облысы талдықорған қаласынан тұрмын менің әпкем жүнісова гүлнар ыыы тоғыз жүз тоқсан тоғыздан бастап сол жерде удостоверение жоғалтып алған енді қазір цонға барып қалай восстановить етейік десек иін керек дейді ол иін біз білмейміз ғой ол жатқа білмейді бұрынғы қазіргі паспорт емес бұрынғы удостоверение төрт плюсті енді ол кісі э, өзінің жергілікті көші қон полициясына жаңа халыққа қызмет көрсету орталығында көші қон полициясының мамандары бар өйткені ол кісіні сол кісі екенін дәлелдейді бұрынғы формуляр дейді соны көтереді соның бәрін қарайды ол сұрақ негізі тікелей мына цонның біздің халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлеріне жауап бере алмаймыз иә өйткені оған көші қон полициясы жауап береді соның өз мамандар бар бекітілген екі үш маман отырады өйткені біз э, ішкі істер басқармасының базасына кіріп жаңа кісінің э, осы кісі ма ол кісі емес па анықтай алмаймыз ол өтініш жазатын болса ол қаралады и жаңағы э, жеке куәлігін қайтадан алуға болады мм бәрекелді енді ол өте жақсы сұрақ болды жаңа айтып жатыр иә. ғой бұрынғы ескі құжат не деген сияқты мынау жоғалтуға байланысты бір оралсақ осы ә, сіздердің бір жұмыс тәжірибелеріңізде бір қиындық тудырған осындай бір жағдайлар болды ма мысалы мен кейде ойлаймын да айталық қазір ә, карантин шараларына байланысты осы пандемия кезеңіне байланысты көптеген адамдар өмірден өтіп жатыр енді сол өмірден өткен адамның ә, құжаты жоғалып кетсе мысалы үйге қатысты кейде енді ол дүние мүлік деген нәрсе қалған адамдарға бір мұра оны бөлісу деген мәселе болады ғой сол кезде үйдің құжаты жоғалды оның иесі өзі бару керек деп айтайын десеңіз иесі өмірден өтіп кеткен деген сияқты бір жағдайлар болса ол мәселелер қалай шешіледі ол негізі шешілуі мүмкін ба иә егер қайтыс болған кісінің құжаты жоғалып кетіп э, жоғалып кеткен болса онда ешқандай қиындық туындамайды себебі заң бойынша э, қайтыс болған адам ә, жаңағы өзінің жаңа әйелі немесе күйеуі екінші топтағы жаңағы нелер наследниктар дейміз ғой мұрагерлер балалары барып өтініш жазады нотариусқа жазады ол нотариус болғанда қайтыс болған кісінің тұрғылықты тіркеуде болған жағында нотариусқа барып өтініш білдіреді сосын алты ай ішінде нотариус мұрагерлерді анықтап құжаттар жоқ болған жағдайда алты ай қайтыс болғаннан кейін толғаннан кейін жаңағы жаңа свидетельство на неимущественные права дейді енді орысша айтқанда соны береді ол не ол жаңағы ә, мұрагерлерге беріледі э, әр халыққа қызмет көрсету орталығына барып жаңағы өзінің э, мүліктік мүлікін жаңағы растайтын құжаттарды телнұсқасын шығаруға берілетін құжат hmm. сонымен халыққа қызмет орталығына келсе жаңағы алдындағы мен айтып кеткендей 36 бапқа сәйкес бір барлығын қайтадан тел нұсқасын алып береміз яғни жаңағы кісінің өзінің бір ә, иеліктерін ол кісінің хақылары өздерінің мұрагерлеріне қарай мұрагерлері арқылы жүреді бірақ мұрагерлерді анықтайтын нотариус нотариустың өзінің <coughs> заңнамасына сәйкес жүргізілетін нәрсе бірақ нотариус сол құжатты берсе ары қаратай жұмысы халыққа қызмет көрсету орталығынан бітеді ә, қарапайым тілмен айтқанда жаңа қайтыс болған адамның заңды өкілі деп бекітіп береді нотариус мысалы ә, сіздің әкеңіздің бүткіл құжаттарын жоғалтып алды үй деген кезінде ә, жартылай үй салды да ол заңдаспай қалды болмаса бір жарым жолда қалып қалды мысалы үйдің документтері жасалынбай ол кісі мысалы қайтыс болып кетті өзінің баласына болмаса сенімді өкіліне нотариус бекітіп береді мына кісі қайтыс болған адамның сенімді өкілі деп сол құжатпен біз э, кез келген құжатты қабылдай береміз қайтыс болған адамның атынан сондай болады бәрекелді үлкен рахмет енді мынау ақыры құжаттар туралы үй мүлік туралы мәселе қозғалып жатыр ғой бір нәрсені сіздерден сұрап кетсем мынау ә, қазір ә, бір жағы құдайға шүкір деп айтайық елдің арасында э, қосымша пәтері бар үйі бар адамдар бар ғой енді оны бір жалға беріп отырған адамдар бар сол ә, осы нәрседе біз енді көп жағдайда енді қарапайым халық көріп отқаннан кейін соларға пайдалы болады деп ойлаймын көп жағдайда осы дүниенің бір құжаттарын толық реттемейтін сияқты да яғни сол пәтерді жалға берудің жолы ол өзі бір заңнамаға сәйкес қалай болу керек ол бір ә, толық бере ала ма жоқ әлде мысалы әрбір адам соны бір заңдастырып бергісі келеді да яғни ол үй өзінің атында бірақ оны осы пәтерге жалға беруін бір кәсіп ретінде тіркегісі келуі мүмкін сол кезде халыққа қызмет көрсету орталығы бір көмек көрсете ала ма ол сіздерге келу керек па жалға беру болғанда э, мысалы ол енді предпринимательство дейді ғой жеке кәсіпкерлік кәсіпкерлікпен айналысады деген сөз ол иә яғни ол жерде өзінің жекеменшік құқығы бар mm оны мысалға айтайын маған жалға берді ол жалға беру үшін жалға беру шарты деген жасалынады заңда жаңағы мен жоғарыда айтып кеткен заңның 21 бірінші бабына сәйкес жаңағындай жалға беру шарты тіркелінеді тіркелінеді егер ол бір жылдан астам уақытқа жасалған болса бірақ ол бір жылдан астам шартты қалай жасайды ол үшін ол адамның жеке кәсіпкер ретінде ип ретінде немесе бір ә, жаңа то дейміз ғой э, сол ретінде бір жеке бизнес кәсіпкерлік кәсіпкерлігін растайтын құжаты арқылы ол жаңағы жалға беру шартын жасай алады соны біз халық қызметті көрсету орталығына келіп тіркейді тіркеу ол үш жұмыс күнін алады баж салығы оның ә, мүліктің объектісіне байланысты егер ол квартира дейді ғой жаңағы пәтер пәтер берсе 1202 теңге төленеді үш жұмыс күнде тіркелінеді егер ол жеке тұрғын үй берсе жерімен оған ә, 2405 теңге төленеді сол сияқты жылжымайтын мүліктер бар көбінде соны алады жаңағы кәсіпкерлікпен айналысатындар не жилое помещение дейді ғой жаңа тұрғын емес иә жалға беретін кеңселер кеңселер кеңселер болады бір магазиндер әртүрлі түрде кеңселер yeah, yeah, олардың да баж салығы соған байланысты кішкене қымбаттау жүреді сегіз жарым мрп он мрп мен тіркеледі яғни барлық тіркеуден өтеді бірақ ол тіркеу екі сторонаның екі жаңа жалға беруші мен жалға алушының э, ортақ э, келісіміне байланысты жүреді да бірақ заңда қарастырылған бір жылдан астам уақыт болса ол тіркелуге тіркеледі деп тиістелмеген тіркеледі деген заңда сөйтіп жазған ал енді келісіп екеуіңіз тіркелткіңіз келмей тіркеуге болады ешқандай қиындығы жоқ яғни ол аса бір міндетті нәрсе емес аса бір міндетті нәрсе емес ол жалға беру шартын жеке екеуі екі аралық э, шарт жасауға болады немесе нотариалды түрде куәлендіріп жасаса болады нотариаль түрдені де біз халыққа қызмет көрсету орталығы келіп тіркейді жеке екі аралық екеуінің арасында болған ә, жаңағы шартқа шартты да біз халыққа қызмет, қызмет көрсету орталығы арқылы тіркелінеді ешқандай кедергісі жоқ бірақ ол заңды тіркесе мм бәрекелді үлкен рахмет алла разы болсын шынында да бізді э, көріп жатқан көптеген көрермендерімізге пайдалы болды ғой деген ойдамын енді э, жаңа құжаттар мәселесіне тағы да бір соғып өтейік осы құжаттарды қалпына келтіру мәселесінде енді адамдардың қазір енді уақыты қарбалас әртүрлі кезеңдерден өту керек болады жаңағындай мысалы халыққа қызмет көрсету орталығына бірден бару мүмкіндігі болмауы мүмкін мұндай жағдайда енді қолында құжаты болмағанмен электронды түрде өзінің бір ә, ұсыныстарын осы бір алуға деген өзінің ә, тапсырыстарын электронды түрде жасай ала ма оған бір қандай қадамдары бар яғни соны бір мысалы қандай құжаттарды айтып отырсыз сол бәрі жоғалған құжаттың жоғалған иә ол жаңағы телқұжат дейді ғой e, жаңа жеке куәлік ол тек қана адам жеке басын куәландыратын кезде ғана беріледі ол кәдімгі халыққа қызмет көрсету орталығына келіп өткізеді ал e, туу туралы куәлік жаңағы неке туралы куәлік e, әкелік құқығын көрсету туралы куәлік оның бәрін Э, егов базасы арқылы өзінің электрондық несімен кіріп қолтаңбасымен өткізе берсе болады өзіне қай жақ жақын халыққа қызмет көрсету орталығын белгілесе сол жаққа жақ, ә, түседі дайын құжат сол жақтан барып алып кетеді мм яғни мүмкіндік пайда бәрекелді бізге хабарласып жатқан иә. тағы да көрерменіміз бар екен келесі кезекті соған берсек ассалаумағалейкум тыңдап тұрмыз айта беріңіз мәселеде шыққан болсақпыз бұл мәселесіне сұрақ қойып тұрмын мені қазір облыстық биржа барып едім ол жерден ішінде шымкент шаһарында мынау не бар екен құжаттарға жауап бергендер ол жерден қаратау ауданына жіберді қаратау ауданынан дулатиға жіберді дулатидан қажымұқандағы қонға жіберді аяғында мен сол жерде шу шығардым мен сіздер мені анда мұнда неғылыңыздар дедім нелеріңіз бойынша мен сіздерге нұр отанға шағынамын деген ой деп сол жерде басшыларына мені ертіп жетектеп менің құжаттарымды қабылдады мен сол құжаттарымды қабылдағаннан кейін уже екі апта өтті мен он екі күннің ішінде жауап беру керек маған мен ол астанадан келіп жұмыстарымды бәрін тастап келіп отырмын шымкентке мхм сол кісінің сұрағын түсінбедік ол он екі күн не жауап беру керек бұл кісі құжат әкімнің қаулысын шығара алмай жүрген шығар бұл кісі мен негізі кішкене а мынандай ана госактының мерзімі өтіп кеткен екен иә, енді иә. оны не тапсыра алмайды не мен жауап берсем түсінген иә. сияқтымын бұл кісінің сұрағын жаңағы жер құқығын растайтын құжат жеке меншік құқық болады және жалға беру құқы болады бұл кісіде 10 жылға берген жалға беру құқығы 10 жыл өткен өткеннен кейін ол кісі әкімшілікке хат жазып барлық құжаттарын тапсырып өтініш жазу керек еді маған жалға беру мерзімін ұзартуыңызды сұраймын деп бұл кісі оны істемеген yeah. Иә. қазір ол ол қызмет түрі халыққа қызмет көрсету арқылы істелінбейді бірінші жұмысы ол кісі электронды жүйе яғни электрондық мемлекеттік портал арқылы өзінің эцп электронды қолтаңбасы арқылы э, жаңағы э, ақ қағазға өтініш жазып әкімнің атына облыс әкімінің атына хат жазу хат жазып артына барлық қолындағы бар құжаттарын бірге сканировать етіп электронды өтініш беру керек еді электронды өтініш өзі тез қаралады үш күннің ішінде ол тіркеліп жаңағы әкімшілікке түседі содан кейін әкімшілік оны бір ай қарастырады бір ай қарастырғаннан кейін ә, жаңа қызмет алушыға хабарласып ол жерде управление земельных отношений дейді ғой сол шақыртылады егер созу керек болса ол кісіге жаңадан қаулы беріледі қаулы шарт беріледі жаңағы Э, договор аренды дейміз соны беріледі сол екі құжатты алғаннан кейін барып жақын арадағы халыққа қызмет көрсету орталығына келіп гос актісін алуға төрт жұмыс күніне алты мың екі жүз теңге төлеп тапсырады гос актісін алғаннан кейін екінші этапы халыққа қызмет көрсету орталығы тіркеуге тапсырылады бұл кісінің екінші мәселесін түсінбедім он екі, екі апталық кім қабылдап екі аптаға қайда жіберілді ол сондағы ең соңғы екі ақ жұмыс жасалатын бастапқы қаулымен шартты әкімшіліктен алынады ол электронды түрде қазір тез қарастырылады немесе акиматтарда енді облыстың әкімшілігін білмеймін біздің алматы қаласының әкімшілігінде жаңағы онлайн ашық ашық деген канцелярия болды ғой сол жерді қазір электронды қылып біздің халыққа қызмет көрсету орталық сияқты операторлар қабылдайды сөйтіп те қабылданады екі жолы бар оның қабылдану өтінішін ал бұл кісі қайда өткізіп жүрген сол иә. екі апта сонысы түсініксіз бірақ ол алматы қаласында қиын емес бір жарым ай екі айда ол уже алып бізге келіп құжатына тапсырады бүгін оңтүстік қазақстан облысынан хабарласып тұрған сияқты өйткені сөзіне қарағанда шымкентке келдім астанадан сол жақтан тапсырып жатырмын деп жатыр ғой ә, иә. шымкенттің әкімділігіне электронды жіберу керек бұл кісіге облыс әкіміне электронды жіберуге тез қарастырылады электронды қолтаңба арқылы өте тез ешқандай қиындық жоқ бұл кісі просто ана цонға барған әкімшілікке барған сөйтіп түсінбей жүріп жүріп қалған сияқты ғой өзі бәрекелді енді ә, осы жер дегеннен шығады ғой ә, кейде енді біз қарапайым халық ретінде мені бір алаңдататын дүние қазір бізде құдайға шүкір ә, осы электронды үкімет дейміз ә, алдағы алдыңғы қатарлы ә, электронды үкіметтердің бірі болып есептеледі әлемде менің білуімде бізде көптеген осы құжат мәселелері басқасы енді реттелген ғой халық ә, қарапайым халық кейде өздерінің құқықтарын өздері толық білмейтін сияқты яғни жаңағы бір жер алу мәселесінде басқа мәселеде деген сияқты сол э, ел біле бермейтін осы бір енді сіздер хабардар болып жатасыздар ғой соңғы осы бір қандай э, жаңалықтар бар яғни қазір қарапайым халық бізді тыңдап отырған көрермендер болса мынандай мынандай қадамдар жасасаңыздар осындай осындай дүниеге жете аласыздар деп не айта аламыз кейде мысалы бір жер мәселесі болады басқа болады бір жер алуға болады деген сияқты немесе осындай бір кәсіппен айналысатын болса бір осындай жерлерге ә, э, арыз тастаса арнайы бір жерді жалға ала алады деген сияқты бір ә, дүниелер бар ма біз енді көп жағдайда өкінішке орай қарапайым халық осының бәрінен бейхабар болып жатады ғой соны сіздердің өз ауздарыңыздан сондай бір ә, жеңілдіктер немесе бір мүмкіндіктер болса соны білсек дегенді ә... жер мәселесі өте қиын мәселе ғой шынымен де бірақ енді бізде жердің мәселесінде бір бір ерекше бір жаңалық бар деп айта алмаймын бірақ енді жер кодексіне сәйкес әр қазақстандық бір тиесілі он соттық жерге өзі тиесілі дейді бірақ оны бар ол кодексте бар ондай бірақ ол енді бір 13-14 жылдары осы бізде сондай болды массовый дейді ғой бүткіл халық кеп өтініш білдірем, осылай жер беріп жатыр екен деп келді бір бірінен естіп сонда біз оларға түсіндірдік та алматы қаласында аласыз біздің әкімшіліктен алматы қаласынан бос жер жоқ егер сіз бос жер өзіңіз белгіленген жерді білсеңіз болады ғой бір мысалы көрші, көрші жері қоршаусыз жатады немесе оның есі жоқ қоршауы болмаса да сол жерді білсеңіз сол жердің координатын алып соны өтінішке жазып әкімшілікке тапсыруына мүмкіндігі бар оны да әкімшілік бір ай шамасында қарастырып жауабын береді а бас қалай енді бір ерекше э, жер мәселесі бойынша әркімнің өзінің жеке құқығы сатып алып алып жатыр біреу жалға алып жатады басқалай жер мәселесінде а басқа облыстан алуға мүмкіндік бар ма мысалы он сотықты мысалы енді алматыдан алмаған жағдайда мысалы басқа қаладан енді мен сізге айтайын енді ол общий заңда жазылғанмен жоқ енді э, әр мысалы мен өз басым ауылда тіркеуде болғандықтан ауылдың азаматы болып сол жерде жұмыс жасап бастапқыда жүргендіктен әкімшілік арқылы өтініш білдірдім жер берді тиесілі он сотық жерімді қаулы арқылы берді ал егер енді сіз алматыда тұрып алматыда тіркеуде тұрып алматыда жұмыс жасап отырып сіз қалай облыста барып жер сұрай аласыз иә яғни ол тіркеуге байланысты иә тіркеуге байланысты сосын сол сол жерге елге сіз қызмет, қызмет ету керексіз ғой деп ойлаймын да енді да, <laughs> адамның бір логикасына байланысты <laughs> қойылса ойланса дегенім ғой бәрекелді бізге хабарласып отқан тағы бір көрерменіміз бар соған кезек берсек сатып хозяины қайтыс болып кетті да бұрынғы хозяины бірақ компьютерға жіберген соның уақыты өтіп кетіп отыр соны қалай оформить етсе болады яғни ә, жерді бір алған иесі қайтыс болған куплі яғни сатып алумен сатып алу шартым бар деп тұр ғой иә сол шарттың бір уақыт өткізген дейді сатып алу шарт қалай өтеді өтпейді оның уақыты мүмкін тіркелмеген сатып алу шарт шығар егер 2013 жылдың алдындағы рәсімделген құжат болса ол әрбір жаңағы цон арқылы халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы тіркелінеді ал енді бұл кісінің сатып алу шарты қай жылы жасалған мүмкін ауызша жасалды ма жай иә. қарапайым халық бар бізге де иә. келеді егер қағазға жазып алып келіп қолында иә, болса жаңа жылына қарасын егер 13-14 жылдар болса ал егер ауызша болса ауызша болса сотқа жүгінеді соттың шешімін тіркейді сот өзінің жаңа кісінің пайдасына шешіп беретін болса онда куәгер ретінде жаңағы үйді алып жатқан кезде енді куәгер болады ғой енді бірінші туысқандар емес көршілері басқа адамдар сол бәрі қосылып сотқа көрсетіп жазатын болса соттың шешімі сол кісінің пайдасына шешіліп тұратын болса біз оны тіркеп береміз мм тіркеп береміз жоқ сатып алу шарты бар деп тұр да бұл кісі иә yeah. сол үшін мен бұл кісіге айтатыным сатып алу шартының уақытысына қара егер ол 15 бесінші жылдан бұрын болса өзінің орталығын халыққа қызмет көрсету орталығына барып тіркеуге өткізсін тіркеуге өткізсін а егер бесінші жылдан кейінгі болса сол сатып алу шартын жасаған нотариусқа барсын нотариус жаңағы мен айтып кеткен энис базасы арқылы тіркеуге жібереді меніңше тіркемей қалған сияқты бұл кісі бәрекелді бізге хабарласып отқан тағы да көрермендеріміз бар ә, бізге ә, кәдімгі телефон арқылы ұялы телефон арқылы және whatsapp ә, хабарламасы whatsapp әлеуметтік желісі арқылы да хабарласып жатқан көрермендеріміз бар сондықтан бір екі сұраққа whatsapp желісі арқылы шығып жатқан көрермендерімізге кезек берсек сәлеметсіздер ме мен сауда жасаймын бір қыз куәлігін беріп қарызға отыз мыңға зат алды ертең әкеліп беремін деп бірақ келмеді ақша бермей кетті не істесем болады ол адамның жұмыс орнын білем бір жылдан асып кетті келмеді демек басқа куәлік жасатып алған ғой дейді енді бұл кісі барып ол кісінің негізі не дейді жаңа полицияға барып өтініш заявление жазу керек шығар енді ал жоғалған ол кісі жоғалды деп кез келген жаңа пропискасы болса тұрақты тіркеу кез келген халыққа қызмет көрсету орталығына барып жаңағы мемлекеттік бажын төлеп ол кісі мүмкін оны алып алды уже енді осы жерде бір мәселе яғни ә, халыққа түсінікті болу үшін айтайық ә, әлбетте куәлікті қайтадан оңай алуған жоғалған жағдайда қалыпқа келтірген иә. жақсы ғой бірақ осындай жағдайлар жиі болып кетпеу үшін бір шаралар бар ма мысалы куәліктерді қанша уақытқа дейін қайтадан қалпына келтіруге болады қалыпқа келтіре берсе болады ондай жоқ та ондай жоқ заңда көрсетілмеген сіз мысалы қазақстан республикасының азаматысыз иә сіз келдіңіз мен жеке куәлігімді жоғалтып алдыңыз десе сізден ешкім бас тартпайды сізге біз алдыңыздағы наоборот енді мемлекеттің мейірімділігі ғой иә иә жасап береміз қайтадан мм бұл енді жаңа қарызға ақша беріп жатқан адам өзін ақша беріп жатқан кезде оны нотариалды түрде бір куәландыратын бір қағазын алып жатса онда ары қаратай сотқа иә. шағымданатындай прокуратураға шағымданатындай бір құжаты болады да а қазір енді мынаның бәрі бір сөзбен ғана қалып қояйын деп тұр да бізді көріп жатқан дүкендегі сатушылар болса оларға иә. ескертейік енді бұдан былай куәлікті ала салу деген нәрсе бұрынғы иә. уақыттың дүниесі қазір енді онымен айналыспай иә. қазір оған сенуге болмайды екен кәдімгідей нотариалды куәландырмаса ә, құжат алғанға болмайды екен иә ассалаумағалейкум сұрағым алимент неше жасқа дейін төленеді дейді енді он сегіз жасқа дейін төленеді ғой иә ә, фамилиядан ев оф дегендерді алып таст енді дәл сіздерге иә. қажетті сұрақ енді келді ау деймін кейде сіздерге қатты жоқ та сұрақтар келіп қалып жатыр айыпқа бермеңіздер сіздер енді жалпы мемлекеттік қызметтен келіп тұрғаннан кейін барлығын біледі деп қарайды ғой халық сізге сіздерге сеніп жатыр фамилиядан ев оф дегендерді алып тастатқымыз келсе неге оны қиындатып жіберген қиындатқан жоқ осыдан ә бес алты ай бұрын мен өзім осы тақырыпқа келген едім осы жақта көптеген халықтарға жауап бергенбіз мысалы ол өте оңай Үху. бізге келет халыққа қызмет көрсету орталығына мемлекеттік бажын төлейді ә, өзінің талабы бойынша мен алып тастаймын десе өтініш жазады өтініш жазғаннан кейін бес жұмыс күні қаралады жаңадан туу туралы куәлік беріледі жаңағы мысалы ә, мен аты жөнімді айтайын иә дәуренбаева гүлнұр әуезханова мен дәуренбай гүлнұр қызы деп болмаса қызы гүлнұр деп Үху. ол адамның қалауы бойынша өтініш қабылдап аламыз бес күннен кейін құжатын алады сонымен жаңағы бізде айттық қой көші қон полициясының қызметкерлері бар сол кісілерге барып жеке куәлік алып алады керек болып жатса қолына анықтама береміз ә, аты жөнін ауыстырған туралы анықтама а яғни ол басқа құжаттарға қатысты бір қиындықтар туындатпайды өйткені біздің елдің түсінігінде бар қорқыныш сол ғой біз куәлікті ауыстырсақ бүкіл жерде фамилияны ауыстыру керек екен ана жақтан бастап ертең үйдің мәселесі қазір деген деген бар ғой енді иін ауыспайды көбісі ойлайды мен ат жөнімді ауыстырып жіберсем иінім ауысып кетеді деп ол мүлдем ауыспайды мысалы жаңағындай құжаттарға келетін болсақ үйдің құжаттарына біз деген корректировка деп жазамыз ғой біз базамен өзгертіп береміз келесі жолы ол кісі анықтама алған кезде аты жөнін бәрі сол кісінің атымен шығып тұрсын деп и қолында анықтама болады куәлік болады перемене фамилия мен отчество жаңа аты жөні ауысқаны туралы куәлік егер ана белгілі бір біреудің ұмытшақтығымен басқамен ол жасалмаған жағдайда қолындағы қағазымен иә оны реттеп алуға болады иә болады бәрекелді ә, шетелдік азамат қанша уақытта қазақстан азаматтығын ала алады дейді соған қарағанда бір шетелдік азаматты жарғып жатқан адам болса керек енді ол көші қон полициясының қызмет жаңа қызмет түрі мемлекеттік иә бірақ енді бес жыл бізге келіп жатады ғой жаңағы ықтияр хат дейді оралман куәлігі дейді сол ықтиярхатты 5 жыл осы жерде тұрған азаматтарға бір белгіленген құжаттарын тапсыру арқылы оны көшіген полициясына барып қана алады ол қандай құжаттар оның ортасында өте көп бір нелер бар да пункттары көп көп оны енді шыны керек біз айналыспаймыз сол себептен ол көші қон қазақстанның азаматы болу оңай емес дейсіз ғой иә қазақстан азаматы болу оңай емес иә біз тек қана қазақстан азаматтарына ғана қызмет иә. көрсетеміз халыққа қызмет көрсетіп енді мынау өте бір маңызды сұрақ сияқты жоғалған құжаттарымды біреу тауып алып өз керегіне пайдаланбас үшін қорғау жолы бар ма дейді қорғау жолы жоқ оны қалай яғни мысалы ә, ол кісінің құжатымен бір бірдеңелер енді бізде бүкіл қазақтың қорқынышы сол ғой енді бір иә. э, ұрлық жасап қоя ма кредит алып қоя ма несие алып қоя ма жоқ біреуді алдап қоя ма сол құжатты пайдаланып деген сияқты қазіргі цифрланған заманда бұрын кредит алып қояды деп көп айтып қазіргі цифрланған жағдайда ол мүмкін емес себебі біреудің жеке куәлігін тауып алған жағдайда да банкке барса да қай жерге барса да жеке идентификация личности дейді ғой жеке тұлғаны куәландырады каспиға кірсеңіз де бүйтіп фотофиксация ол мүмкін емес сол сияқты жердің де үйдің құжаттарын тауып алған жағдайда о, тауып алған адам ештеңе істей алмайды онымен және де біз кез келген адамды ә, келген кезде жеке куәлігімен жаңағы иіні бар ғой иінімен ә, телефон нөмірін байланыстырып қоямыз hmm. ол кісінің атынан бір жерге ә, тапсырыс берілсе кредитқа дейік смс сообщение автоматты түрде келеді сіздің атыңыздан осыны даже <laughs> болады бізде біз қызмет көрсетіп жатқанда ол кісіге уже смс сообщениялар келіп отырады сіздің атыңыздан осындай осындай құжаттар өткізіліп жатыр деп өткізілді бағалаңыз деп қазір қорқатын түгі де жоқ мысалы ә, бір біріне байланғандығының пайдасы байланыстырып қойғанбыз иә да иә. екінші бір айтатын айтып кететін нәрсе смс сообщениені бір бір адамдар нөмірі тіркелмей қалып жатады екінші бір айтатын электронды ә, цифрлық қолтаңба барлық адамда қазір бар үлкені болсын қарты болсын орта жасы барлығы бар өтініш егер сіз жеке куәлік болса да басқа да бір құжаттарын жоғалтып алған болсаңыз жеке кабинет деген болады сол жеке кабинетке жиі қарап тұрсаңыз қандай қызмет түрі алынып жатыр электронды түрде соннан қандай қызмет өзіңіз жеке кабинетте соның барлығы шығып тұрады егер соның ішінде сізге таныс емес бір анықтамалар алып немесе халыққа қызмет көрсету орталығына бірдеңені тапсырсаңыз сіз міндетті түрде уже ары қаратай жаңағы халыққа қызмет орталығына барып 14 төрт колл центріне барып уже жаңа алдын аласыз да сол үшін мен жақтан бір совет иә, мәлімет иә. мысалы кеңес электрондық қолтаңба арқылы жеке кабинетке кіріп жиі қарап тұрғандарыңыз дұрыс болады бәрекелді яғни осы электронды сауатты болсақ бұл көп нәрсенің иә. шынында да алдын алады қатты бұрынғыдай қатты қорықпасақ болады бұл мемлекетіміздің иә. қауіпсіздігінің бір иә, үлкен белгісі екен енді үлкен қорқудың қажеті жоқ бірақ дегенмен қуанышты жаңалық өте жақсы тыңдап отырған көрермендеріміз де бір мәзмер болып қалды деген ойдамыз бізге хабарласып отқан тағы бір көрерменіміз бар келесі кезекті соған берсек ассалаумағалейкум тыңдап тұрмыз мен мен мынау шешім дұрыс естілмей жатыр бізге енді режиссер жеткізіп тұр негізгі сұрағы туу туралы куәлігін жоғалтып алған екен соны қалай қалпына келтірсем болады деген сұрақ туралы куәлігін жеке куәлігімен өзінің тұрғылықты мекен жайы бойынша халыққа қызмет көрсету орталығына барып өтініш білдіреді баж салығын төлеп үш жұмыс күнінде алады ешқандай қиындық жоқ бәрекелді енді бізге сұрақ өте қаптап жатыр енді біздің уақытымыз да шектеулі болғанына байланысты мен рет ретімен сіздерге қоя берейін сіздер баршасына жауап беруге тырысыңыздар енді халықтың көңілін қалдырмайық барлық документтер үймен бірге өртеніп кетсе тез қалпына келтіріп алудың жеңіл жолы қандай дейді келсін халыққа қызмет көрсету орталығына этапына біз деген жасап береміз құжаттарын ешқандай құжат жоқ болса да ол иә. базаға қарап отырып иә иә біз жаңағы жеке куәлігінің иіні арқылы базадан қандай мүлік тіркелгені сонысы барлығы шығып тұрады сонымен телнұсқаға береміз үш күн одан кейін гос актісін алуы төрт жұмыс күні техпаспорт алу бес жұмыс күні яғни поэтапно бір он екі бір екі апта төңірегінде барлық құжаттарын алуына болады қолына бәрекелді тағы хабарласып жатқан көрерменіміз бар екен келесі телефон сұрағына берсек

а кісінің күйеуі қайтыс болып кеткен екен мамыр айында енді соны өз атыма аударамын ба жоқ балалардың атына аударамын ба сол мәселені шешемін бұл мәселеңізді бағана айтып кеткендей жаңа қайтыс болған кісінің тіркеуі бойынша нотариусқа барып өтініш білдіресіз енді жаңағы мұрагерлікте екі бөлек бар жаңа әйелі не күйеуі ол бірінші э, э, кезеңдегі мұрагер екіншісі ол бала шағасы енді бала шағасы анасына берем өзімнің жана долямды дейді оның барлығын анықтайтын нотариус ол жаңағы балалары қайтыс болған кісімен ата анасымен бірге тіркеуде болған болса ол бала міндетті түрде алады өзінің үлесін егер ол бала жаңа ата анасымен тіркеуде болмаса ол анасына в пользу ә, матери дейді ғой бере алады бас тарта алады бірақ бұның барлығын анықтайтын нотариус сол үшін алты айлық мерзімді өткізіп алмай жаңа нотариусқа барып өтініш беріңіздер бәрекелді үлкен рахмет енді көптеген ә, сұрақтар бар э, осыған ұқсас сұрақтар бар міне ассалаумағалейкум моңғолиядан келгенмін дейді туу туралы куәлікте фамилия қате жазылған жеке куәлікте де солай жазылды енді түзету үшін не істеу керек дейді ахат ахат бөліміне барады өйткені біз айттық қой жаңа айт, тағы айтып кетейін біз тек қана қазақстанның ішіне ғана запрос жібере аламыз өтініш а, енді ол болады бізде қандастарымыз бар мысалы қытайдан келген моңғолиядан келген ресейден келген оның бәрі ахат бөлімі өздері хат арқылы жауап алып түзетіп береді бәрекелді осы куәлікке қатысты сұрақ өте көп екен оф еф мәселесіне байланысты дейді кеңес үкіметі кезінде көбіне і ө ә әріптерінің орнына и о а деп тегіміз бұрмаланып жазылған түзету мәселесі қалай дейді енді мысалы ол оңай сөз аттың мағынасы ауысып кетпеу керек мысалы идрис деп жазылып кетсе біз оны ыдырыс деп өзгертіп бере аламыз енді оның аттың мағынасы өзгеретін болса біз онда уже ол атын ауыстыру болып есептелінеді иә мысалы қандай аттар болады бір орысшадан аударылған аттар бар ғой міне бір орыстың алфавитінің әрпін қазақ алфавитіне ә, ауыстырып бере аламыз жаңағы заң брак, закон о браке семье дейді ғой иә, соның иә. үш жүз елу жетінші тармағында бар ол по национальной традиции деген бірақ ұлттық нақыштарға байланысты өзгерту бірақ орыс алфавитін әрпін қазақ алфавитіне бірақ қазақ алфавитіндағы бар әріпті басқаша әріпке өзгертуге болмайды ал уже перемена болып иә, есептеледі да ал енді иә. осыған тағы бір тоқталсақ енді бір жас ортаға келген кезде атын өзгерткісі келетін неше түрлі адамдар болады ғой ондай э, оны болады ғой иә оның э, жолдары қандай мысалы э, сіз өзгертемін деп келдіңіз дейік келдім дейік иә, сіз мысалы жұмыс істеп жатырсыз осы асыл арнада мені асыл арнада ержан деп атайды деп сіз бізге келдіңіз <laughs> иә ол жақтан анықтама береді біз деген ә, жаңа кешіріңіз сіздің атыңызды сырым иә сырымды біз бәріміз ержан деп атаймыз деген жаңағы жұмыс басшысы бір қағаз қағаз береді иә сіз келесіз міне мен жұмыста бәрі ержан деп атайды мен атымды сырымнан ержанға атағым келеді деп соны біз основание дейміз ғой негіз ретінде қабылдап сіздің атыңызды ауыстырып бере аламыз енді ерекше аттар болмайды ә, мысалы келеді адамдар бір ойдан шығарып алған атты айтады мен осындай атқа енді жасөспірімдер бар ата анасымен келеді біз айтамыз мына центр аномастики деген бар сол жақтан жаңағы неблагозвучный да аттар болады қойылмайтын аттар болады иә yeah, иә yeah, біз иә. ол енді айжан мадинаға өзгертем десе ол оңай жаңағындай мектептен құжатын алып келеді болмаса тіпті жұмыс істемейтін адам болса <laughs> міне менің көршім солай атайды десе нотариус арқылы көршісі өтініш білдіреді міне мен олар болады ауыстыруға оңай айжанды айшвария рай қылу <laughs> қиын дейсіз ғой бапқа сәйкес жүз иә. желание носить сложившееся имя в жизни деген бар статья сол бойынша яғни оның негізі осы заңға сүйенеді оған негізге осы заңға сәйкес негізі бар болса елдің бәрі мені былай атап кетті ендеше мен иә. осылай аталуым керек жоқ өмірде аталып жүрген адамдар бар ғой құжатта бар басқаша өмірде басқаша өзіміздің де жақын жолдастарымыз бар олар міндетті түрде бізге келеді екі үште төрт суретін алып келеді өтініш жазамыз жаңа негізгі анықтамасын негіз ретінде аламыз да иә. бес жұмыс күніне ахаж бөліміне өтінішін тапсырамыз ол бізден құжатты алады мысалы маған екі үш күн бұрын бір қазақ жігіт келді ә, кезінде енді көршілер орыс болған ба енді білмеймін енді атын володя деп қойып жіберіпті әке шешесі <laughs> бірақ бәрі болады дейді екен соны болатқа ауыстыруға біз сол негіздемесін алып келіпті еш жерде жұмыс істемеймін деп түсіндіріп айтқам бәрін жаңа кеңес беріп жібергенмін соны екі көршісінен алып келіпті біз болады деп атаймыз деп ауыстырып жібердік ол кісі иә нотариалды түрде уже ә, туу туралы куәлігі бүгін шығыпты болады деп сонымен соны негіздеме ретінде уже атын ауыстырып алады ары қаратай жеке куәлігін кеңес беріп әйтеуір ары қарай жәрдем беріп береміз туу туралы куәлігімен алады сосын жеке куәлігін ауыстырады толық қызмет жасайды екенсіздер ғой үлкен рахмет иә. сіздерге иә иә <laughs> кезек сіздерге келіп бәрін істете беруге болады екен ғой деп жан жақтымыз ә, мына бір жақсы сұрақ келген екен мен коммерциялық бағытта жер сатып алдым 2009 жылғы желтоқсан айында шешіммен жер берілген болатын жер инспекциясы енді маған сотқа беремін дейді өйткені 2009 жылы ақпан айында жер аукцион арқылы беру керек екен мен енді ол жерге дүкен соғып жатырмын Енді істесем болады дейді ақпан айында жер инспекциясымен шешіммен беріліп болған. айында желтоқсан айында шешіммен беріліп қойған бірақ желтоқсан айында шешіммен берілген дейді ақпан айында ә, аукцион болу керек деген де ақпарат бар екі ақпарат бірден сәйкес келмейтін сияқты енді закон обратной силы не имеет дейді ғой жеке меншігін жеке меншік құқығын растайтын қаулысы тіркелген болса ол болған болса тіркелген болса екінші қаулы ол жерге шығуы мүмкін емес тіркелмей қалған не тіркелмеген немесе оны алғанда ал, ал жаңа жеке меншік құқығын растайтын құжат дұрыс болмай тұр бұл кісінің өзінде сол үшін бұл кісіге кеңес халыққа қызмет орталығына қолындағы бар құжатымен бізден кеңес алсын құжат көрмей бұл мәселені былай айту бір салу қиын иә қиындау себебі қазір қате айтып кетсек ол да дұрыс болмайды да бұл жерде құжат қарау керек бірақ менің ойым солай алынбаған сияқты бұл кісі аукцион деген енді бәрекелді ә, сұрақ үйіміз анамыздың ғой деймін анамыздың атында ол кісі 2004 жылы 2014 жылы қайтыс болып кеткен жұбайы апамыз бар Ә, атамыздың атында қоймыз да жұбайы апамыз бар апамыздың атын ауыстыруға көп уақыт қажет ете ме бұрын ордабасы ауданына қарасты болған қазір шымкент қаласына ауысқан қала аумағына кірген дейді яғни жердің өзінің ол кісі уақытын өз өткізіп алған енді сот арқылы уақытын қайтадан талап ету керек кісіге бірінші нотариусқа иә. барып өтініш білдіру керек ары қаратай заңды бағытын нотариус шешеді себебі нотариустар сотқа жүгіну арқылы мұрагерлік бере алады өзінің құзырында да бар бере алатын оны тек нотариус иә ол жаңағы болған жағдайдың ауырлық жеңілдігіне байланысты иә не өзі береді не сотқа сотқа жүгінеді соттың шешімін алып содан кейін мұрагерлік құқық береді өйткені уақытын өткізіп алған ғой уақытын өткізіп алған сол үшін нотариусқа барсын мұрагерлік уақыты ашылады ғой сол уақытын өткізіп алып тұр ол кісі бәрекелді енді мына сұрақ жаңағы бір әңгіменің басын ашып ек елдің бәрі қызық болды ғой сонда енді бір ашып тағы бір айта салайық бос жатқан иесі жоқ жерді үкіметтен сатып алуға бола ма жолдары депті алматы қаласынан хабарласыпты қандай жолдары бар дейді енді бос жатқан жердің координатын білсе яғни адресін координаты бос жатқан жер тапса деңізші иә бос жатқан жер тапса бар болса ол ол өзінің әркімнің жеке құқығында бар барып әкімшілікке өтініш жазады мынау жерді маған жеке меншікке беруді сұраймын немесе жеке меншікке бере алмасаңыз маған сатып алуыма рұқсат беруіңізді сұрайды деп акиматқа біздің халық жаңағы халық ой жоқ жоқ городской акимат дейді ғой қалалық әкімшілікке барып өтініш білдірсін өтініш білдірсін сол арқылы э, сол арқылы егер ол шынымен бос жер болса өзінің атына тіркеу оны әкімшілік қарастырады әкімшілік қарастырады бір ай комиссиясы қарастырады ол жағын енді нақтырақ сол әкімшіліктен жауап алады бәрекелді тағы бір сұрақ шетелде туған балалар ешқандай құжат алмаған болса елде оған құжат алуға қалай көмектеседі дейді ол шетелде неге қай шетелде именно дубайға барып түнеген деді арқылы алынады ғой иә елшілік арқылы иә. елшілік арқылы алынады ғой иә ол мүлдем алынбай қалуы мүмкін емес яғни ол тіркеуде бар адам болса қазақстанның иә. азаматы болса қай жерде болса да оған жәрдем иә. беріледі иә барлық жерде құжат беріледі енді бір соғыс болып жатқан елдер болса сондай жағдайлар болып жатыр ғой мысалы иә иә сирия деген сияқты ауғанстан бір соғыс бар оны оны баланы тығып көрсетпей сондай жағдайда жаңа программамен бері қоныс аударса онда үкімет тарапынан толық көмек көрсетіледі беріледі бірақ қалай беріледі оның бәрі көші қонмен мен ахаж бөлімі шешеді бәрекелді ә, тағы бір сұрақ қазір орысша куәлігімді қалай ауыстырсам болады мерзімі келген жоқ әлі дейді орысша болғанда э, тілі орысша ма екен ол куәлік деген қазір он жылға беріледі бұрынғыдай жиырма бес қырық бес одан кейін ең соңғы тоқсан бес еді ғой қазір ондай деген жоқ жоғалтып алдыңыз ба кез келген уақыт өткізсеңіз он жылға беріледі мен уақытым келген жоқ ауыстыра алмаймын деп жүретін кісілер бар кез келген уақытта ауыстыра беріңіздер өйткені қазір э, жеке ә, басын куәландыратын құжат паспорт шетелдік он жылға беріледі жоқ орысшадан деген түсініксіз да иә соны түсінсіз орысшадан деген аты жөнін шығар өзгерту керек шығар иә, қазақшаға солай сияқты иә, бойынша ол үшін туу туралы куәлігін алдымен өзгертіп аламыз жаңа айта кет айтып кеттік қой сол сияқты ә, бәрекелді енді біздің бағдарламамыздың аяқталуына да санаулы уақыттар қалған екен сондықтан бір негізгі нәрселерді айтып кетсек қарапайым адамдар енді ол куәлігін жоғалтпай ақ қойсын құжаттарын жоғалтпай ақ қойсын бірақ осы э, электронды үкімет дейміз халыққа қызмет көрсету орталығымен байланыста болу үшін қандай нәрселерді анық білу керек яғни өздерінің қай құжаттары толық болу керек егофтағы э, жаңағы өзінің жеке кабинеті электронды кілті деген мәселелерде бізде елдің бәрі жалпылама кілті бар деп айтқанмен барлығы бірдей хабардар бола бермейді да сонда қалай кіреді қай жерге кіру керек нені білу керек қандай құжаты бар екенін ескеру керек соны бір естеріне салып өтсек сонымен бағдарламамызды аяқтайтын сияқтымыз жеке э, куәліктеріңізді жоғалтсаңыздар халық қызмет көрсету орталығына кеп, э, қайта алуларыңызға болады э, мысалы ецп ключте тез беріледі оны оны да береміз және цифрлық документтерін мен кеседе де болады мысалы біз сұраймыз қолыңызда цифрлық документ бар ма деп жаңа мобильді телефоннан көрсетеді ғой егов мобайлдан онымен біз қабылдай береміз қазір кез келген құжатты тез нұсқасын алуға болады ахат бөлімінен де бәрекелді сіз алып қойсаңыз қолындағы енді тексеріп тұру деп тұрсыз ғой енді оны қолындағы мүліктің құжаттары бар болса артында мемлекеттік тіркеуі бар ма жаңағы мөрі бар ма соны бір көріп қойсын себебі көбі үлкен кісілер құжаттарын бүйтіп тығып балаларына <laughs> <laughs> көрсетпей сөйтіп отырады соны бір кейін жүгіріп жатады да соны бір тексеріп қойсын оны да электронды қолтаңба арқылы жаңа анықтама бар мүліктің бар жоғын анықтайтын анықтаманы шығарғанда бірден көрініп тұрады қандай құжат тіркеуде бар қандай құжат ана қолында құжатпен салыстырады да тіркеу бар тіркеу жоқ екен сосын бір құжат тіркеуде болмаса онда халыққа қызмет көрсету орталығына келсе біз тіркеп береміз соны бірақ енді кеңес бұл үлкен кісілерге ал қалған қа, жастар орта буындағы кісілер ол барлығын қазір біледі енді э, э, электрондық порталмен бәрі э, қолданады ғой қазір келген жағдайда біз кеңес мағлұмат иә. беруге дайынбыз қабылдап жібереміз қабылдап бәрекелді енді өте бір пайдалы бағдарлама болды деген ойдамын шынында да өзімізде көптеген ә, сұрақтардың жауабын таптық құжатқа байланысты көптеген мәселелерді анық білдік ә, шынында да бір қорытындылап айтсақ бұл құжатқа ықтият болу яғни бір бірнеше қорытынды шығаруға болады сияқты біріншіден егер құжатымыз жоғалса оған еш қайғырудың қажеті жоқ қандай құжат иә. болса да егер біз шынымен тіркелген қазақстанның азаматы болсақ бізге халыққа қызмет көрсету орталығы барлық мүмкіндіктерді жасап, барлық иә. ә, жағдайды жасап және де барлық көмек түрін көрсетеді иә яғни тез қалыпқа келтіру енді әрқайсысының өзінің бір белгілі бір уақыты бар бірақ өте қысқа уақытта қалпына келтіру мүмкіндігі бар бұрынғыдай да емес қой қазір қазақстан кез келген жерінен жеке куәлігін ала беруге болады восстановить етіп мысалы сіз алматыда тіркеуде тұрсыз тұрақты сіз астанаға барып жоғалттыңыз алматыға келе алмай тұрсыз астананың кез келген халыққа қызмет көрсету орталығына барып барлығында ортақ бір жүйе бар ғой иә, жүйе бар цифрлық жүйе бар біз бұрынғыдай ә, талап етпейміз сіздің мына мекенжайда біздің ауданның адамы емес біз біздің ауданда тіркеуде жоқ деп талап етпейміз кез келген құжат қабылдай береміз қандай бөлім болсын екінші бір шығып жатқан қорытынды ә, барлығы электрон дүниеге біз енді қадам басып келе жатқан мемлекетпіз ғой иә барлығын енді цифрландырып жатқан мемлекетпіз сондықтан кейбір қағаз құжаттарды да ұмытпай оларды да бір тиянақтап бір қарап қою керек барлығы иә тексеріп толыққанды цифрланды болды деген жеке мүлікке байланысты бұл жерде жеке мүлікке байланысты иә иә жеке мүлікке байланысты құжаттардың барлығын қағаз күйінде де э, анықтап оларды бір тиянақтап қарап отыруымыз керек деген қорытынды шығып жатыр бәрекелді сондай ақ э, бүгін енді бір өзімізге бір жаңалық болған елге де бір жақсы пайдалы болған деген Э, менің ойым мынау ә, жеке куәліктегі бір кейбір атты ауыстыруға байланысты атты қазақыландыруға байланысты көптеген іс шараларды өте аз уақытта ә, жасауға болады екен яғни бізде бүкіл осы халыққа қызмет көрсету орталығына байланысты өкінішке орай елдің арасында бір оның бір әуресі көп сияқты барсаң бір көп құжатқа қол қоятын сияқтысың көп құжатты ауыстыратын сияқтысың сондай бір ә, көзқарас қалыптасқан ғой ә, он негізі жағдай олай емес сәл Э, ізденіп келетін болса барлық нәрсені э, қалпына келтіруге болатындығына көзіміз жетті халыққа не тілейсіздер сонымен бітірейік халыққа ә, тілейтінім ә, документтеріңізге құжаттарыңызға мұқият болыңыздар қорықпаңыздар жоғалтып алсаңыздар келіңіздер ә, қазақта сөз бар ғой <laughs> ауруын жасырған әшкере болады деп иә yeah, иә келіп айтып жоғалттым деп бүткіл мүмкіншілік бар жасап алуға бәрекелді иә менің де айтар кеңесім сол енді ең бастысы қазіргі ахуалға байланысты барлық қазақстандықтарға денсаулық тілеймін қандай жағдай болмасын бұл құжатпен байланысты болса да ешқандай уайымға салынбай құжаттарыңызды ә, шығаруға әрбір жерде халыққа қызмет көрсету орталығы көмектесуге кеңес беруге қабылдауға дайын ешқандай қорқпаңыздар ең басты аман болайық бәрекелді біздің осы бүгінгі бағдарламамыз шынында да көптеген көрермендерге өте пайдалы болды ғой деп ойлаймын осыдан кейін сіздердің енді ә, халыққа қызмет көрсету орталығына келушілердің саны бір екі есе үш есе көбейіп кетеді деген үміттеміз ә, сіздерге үлкен рахмет құрметті көрермендер дәл осы сәтте біз бағдарламамызды аяқтаймыз бізден бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет құжаттарыңызды жоғалтпаңыздар